अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लाइवली कुकिंग आज हम बनाएंगे वनीला कपकेक्स वो भी बिना ओवन के आज मैं जो आपको रेसिपी देने जा रही हूँ तो इससे आप कपकेक्स बहुत ही इजीली बना सकती हैं बिना ओवन के और इसी मेथड से आप ओवन के साथ भी बना सकती हैं इसके लिए सबसे पहले हम ओवन को प्री हीट करेंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 20 मिनट के लिए या फिर कोई इस तरह करके पतीली ले लें और इसमें आप नमक बिछा दें कोई स्टैंड रखें अगर स्टैंड नहीं है तो इस तरह का कोई आ, मेटल का बर्तन या कोई कटोरी वगैरह भी रख सकती हैं और अब हम इस बर्तन को गर्म करेंगे यानी कि पतीली को हम लो फ्लेम पर गर्म करेंगे तकरीबन बीस मिनट के लिए और अगर ऑन ऑन में आपने बनाना है तो 180 डिग्री पर आपने 20 मिनट के लिए गर्म करने छोड़ देना है अब हम फ्लोर लेंगे ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा और इस तरह करके हम लेवल करेंगे छुरी की मदद से ये एक कप हमने मैदा लिया है और इसमें हम वन टेबल स्पून इस तरह हटाएंगे ये आप देख सकती हैं एक टेबल स्पून इसमें से मैंने मैदा हटा दिया है बिल्कुल लेवल करके और यही एक टेबलस्पून लेवल करके हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे ये कॉर्नफ्लोर है एक टेबलस्पून ये मैं इसमें ऐड कर रही हूं टोटल हमने one and half cup flour यानी कि मैदा यूज़ करना है तो ये एक कप हुआ इसके अलावा अब हम आधा कप मज़ीद शामिल करेंगे तो आधा कप मैं उसी तरह आप आधा टेबल स्पून और फ्लोर हटा के आधा टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर एड कर दें इसके अलावा बेकिंग पाउडर हम इसमें डालेंगे 1.5 यानी के one and half teaspoon vanilla powder मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर रही हूँ वन टी स्पून ये ऑप्शनल है नमक मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टी स्पून अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से सिफ्ट करेंगे वनीला पाउडर जो है वो ऑप्शनल है अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वनीला एसेंस ऐड कर सकती हैं मेरे पास नहीं था तो इस वजह से मैंने वनीला पाउडर यूज़ किया है बटर हम लेंगे आधा कप रूम टेम्परेचर पर और ये बारीक चीनी है यानी कि पाउडर शुगर है ये हम लेंगे एक कप सिंपल आप चीनी को ग्राइंडर में डालकर पीस लें बारीक कर लें और ये एक कप चीनी हम थोड़ी थोड़ी करके मक्खन में ऐड करेंगे और इसे हम बीट करते जाएंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आप इसे अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो केक आपका फ्लफी नहीं बनेगा तो इस स्टेप को आपने अच्छे से करना है थोड़ा थोड़ा करके इस तरह करके थोड़ी आपने चीनी ऐड की और फिर आपने इसे बीट किया तो इसी तरह हम साइड से स्क्रैप करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे मुसलसल इसे हमने तब तक बीट करना है जब तक कि ये अच्छे से लाइट कलर्स का ना आ जाए फ्लफी सा ना हो जाए और जो चीनी है पाउडर चीनी और जो बटर है यानी कि मक्खन ये सब जान ना हो जाए तो ये आप देख सकती हैं कि इसका कलर अब चेंज हो गया है और ये क्रीमी सा हो गया है अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे अंडे तीन अदद हम इसमें शामिल करेंगे अंडे भी रूम टेम्परेचर पे होना चा, होने चाहिए आप इससे बहुत से लोग पूछते हैं कि रूम टेम्परेचर क्या होता है तो रूम टेम्परेचर मैं आपको बताती जाऊं कि जो फ्रिज में ना रखा हो बाहर पड़ा हुआ हो यानी कि फ्रिज से बाहर पड़ा हुआ हो तो हम वो चीज़ें बेकिंग में यूज़ करते हैं इस तरह वन बाय वन यानी कि एक एक करके हम इसमें अंडा शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से हम बीट करते जाएंगे ये लास्ट वाला अंडा है ये भी मैं इसी में ऐड करूंगी और अच्छी तरह से हम इसे बीट करेंगे अगर आप वेनिला एसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें वन टीस्पून वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकती हैं अब हम इसमें ड्राई जो हमने फ्लोर रखा हुआ था जो छान के हमने रखा हुआ था अलग से वो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन आधा कप और अब मैं इसमें दूध शामिल करी हूँ ये भी नॉर्मल जो दूध होता है वही है तो तीन खाने के चम्मच मैं इसमें दूध शामिल करी हूँ थोड़ा सा हम इसे स्क्रैपर की मदद से मिक्स करेंगे स्पैटला की मदद से और इसके बाद अब हम इसे बीट करेंगे स्पीड आपने हाई पर नहीं रखनी लो स्पीड पर लो स्पीड पर हमने इसे बीट करना है इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ ही थ्री टेबल स्पून हम दूध शामिल करते जाएंगे टोटल मैंने यहाँ पे नौ खाने के चम्मच यानी कि नाइन टेबल स्पून मैंने इसमें दूध ऐड किया है तो आधा कप हम ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे साथ में थ्री टेबल स्पून दूध हम ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे हल्की स्पीड पर ओवरबीट नहीं करना आपने बिल्कुल भी इसे